Aking limbaya ko sa'yo Dahil ikaw na sa puso ko At kahit na anong mangyari Ikaw pa rin ang iibigin Yaman, exclusive reggae, sound Wow! Kay DJ Bumbong pala yan! Pa-share it naman! Ikaw lamang ang tanging Papaligaya sa aking piling Kapag ikaw ang kasama Saya ang nadarama Sa'yo ko lang nakita Ang pag-ibig na nadarama Kahit malayo ka, hihintayin kita Maghihintay ako sa'yo Dahil ikaw lang sa puso ko At kahit na anong mangyari Ikaw pa rin ang iibigin Premier Mix Club Abad Ticket. Ikaw ay nakilala, di ko na ko papakawalan pa. Ah, ikaw na. Tayo'y nagsumbaan, at di ko to kalilimutan. Kahit tayo'y ako sa'yo Dahil ikaw lang sa puso ko At kahit na anong mangyari Ikaw pa rin ang iibigin Maghihintay ako sa'yo Dahil ikaw lang sa puso ko At kahit na anong mangyari Ikaw pa rin ang iibigin Power, it's love 2019, and you are listening to the great remix of DJ DJ Dahil at kahit na anong mangyari